Kuna msemo unasema haiishi mpaka ishe. Hiyo ni watani wa jadi Simba na Yanga. Jana tumeshuhudia dakika 90 zimeongea ah, mnyama um, akitumia vyema dakika 90 katika dimba la Benjamin William Mkapa akimchakaza vibaya kwa mabao mawili kwa sifuri Young Africans. Mbele yangu hapa niko na watu wawili ambao ni waasimu kweli kweli, Simba na huyu ni Yanga. Mimi naitwa Dawson Bismarck. Tuende tukashuhudie dakika kadhaa za kwenda kukujuza mtanange huu kata ya brother wa Simba ambaye anaitwa Deus, lakini pia niko na kigeregere wa Yanga ambaye ni maarufu kweli kweli uh, kutokana na kushabikia Yanga na kigelegele chake kimempa maarufu kweli kweli. Tuko hapa kukujuza yale yote eh, yatakayojili hapa na mengine ambayo yanakwenda kujili huko katika ulimwengu wa soka. Mimi naitwa von Bismarck na moja kwa moja twende tuanze eh, mjadala wetu. Kigelegele Yanga, karibu sana. Asante sana. Eh, asante, asante mara tatu tena, asante, asante, asante. Japo kwa unyonge, lakini natambua tumepokea Bwana Deus, karibu sana Stein uh, TV kwa hapa kwenda kuangazia ile baada ya dabi jana kuibuka na ushindi nyinyi Simba Sports Club. Matarajio yenu ni yapi sasa mara baada ya ushindi wa jana kuelekea game zingine ambazo zinakwenda kufuata ambazo mbaki nazo mkononi? <clears throat> Eh, nashukuru ndugu mwandishi, asante sana. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ametukutanisha tena jioni ya leo baada ya wiki kadhaa zilizopita, kama wiki moja iliyopita hivi tulikutana eh, mtaani maeneo ya Tegeta ukiwa unachukua habari, ukija kuchukua habari, tulianza na mechi yetu ya, ya, ya, ya watani wa jadi. Ukamuuliza ndugu wangu, kwa interview ndugu yangu kigeregere na mimi akawa amenialika kwenye interview ile, nikawa nimeshiriki kidogo. Akaongea sana kuhusu mechi ya tarehe kumi na sita akasema mechi tarehe kumi na sita ishaisha, wanakuja kutupiga magoli mengi magoli mengi sana. Hii ni exclusive nakupatia. Tulikutana na bwana Deus pamoja na Kigeregere sehemu fulani hivi katika harakati zetu, ambapo bwana Deus aliahidi kwamba endapo Simba Sports itashinda basi atamkabidhi uh, bwana Kigeregere tray ya mayai. Hapana shaka tray imefika. Naomba tray hiyo tuione kwanza. Eh, tray hapo <laughs> eh, mwana Yanga, mwana Yanga, lete tray, lete tray mwana Yanga Eh, eh, Bisa mwanangu, leta tray hiyo. Eh, eh, zawadi imefika, ahadi imetimia. Iweke hapa eh, ile tray ya mayai ambayo bwana Deusi aliahidi endapo uh, Simba Sports itashinda basi anaikabidhi kwa bwana Kigeregele. Bwana Kigeregele jambo kwa kichapo kizito cha mabao mawili kwa sifuri. Ni muda mrefu sa, uh, sana Simba Sports haja kufunga. Jana umekula chuma mbili. Ni matokeo uh, matokeo umechukulia kwa uzito gani na pengine alikuumiza kiasi gani, kwa sababu ni mpenzi mkubwa wa Young Africans? Mi bana, jana kwanza, kabla mechi tulikuwa tumejiandaa vizuri, tumedhamiria game tutakwenda tutashinda, kama jinsi tulivyokuwa tumepanga pira na mambo mengi. Baadaye sasa tukaja ah, tukatafakari, sasa hii inakuwaje hii? Ah, ukiangalia tangu elfu mbili kumi na tisa Simba alikuwa hajawahi kutoa meno yake thelathini na mbili nje Mena thelathini na mbili nje alikuwa ni kila kikutana na yeye Yanga yeye ni unyonge tu. Haijalishi ah. alikuwa vizuri kachukua sijui mara nne mfululizo uh, kombe la ligi kuu uh, wakati huo ikiwa Vodacom ila sasa hivi ni NBC. Tulivyoingia kwenye mambo mapya uh, uh, mambo ya NBC tukawa tunatamba sisi na bado tunatamba sisi. Uh, naona kama <clears throat> mambo haya ya dabi yanakuwa ya, ya, kama anaenda kwa mfanano fanano fulani. Kipindi kile anabeba yeye hakuwahi kutamba kwetu sisi, ni mara moja moja sana, lakini sasa sisi tunabeba na tunakuwa tunamfunga labda ije itokee tena, tuone labda msimu ujao, lakini sisi tumedhamiria kumnyanyasa mpaka elfu mbili na arobaini na saba na kombe la ligi kuu ataendelea kulisikia tu kwenye ndoto uh, na sasa hivi kweli acha ashangilie. Ah, kwa lugha nyingine naweza nikasema kitu kingine tumejaribu kuangalia uh, huu ni mwezi wa kutoa, ni mwezi wa kufarijiana, ni mwezi wa kupeana uh, pole mtu anapokutana na majanga nini. Kwa hiyo kama hivi Simba ukiangalia kwa kweli ninachechemea chechemea tu katika mashindano yake ya nje ya ndani, ni anachechemea chechemea. Kwa hiyo akikaa anakuambia oh, tunaongo oh, tun, sijui kimataifa sijui tupo klabu bingwa nusu sijui nusu sijui robo eh, maana na mimi eh, ulimi koma no, no, ulimi nao unateleza. Basi kwa kuchechemea chechemea kwake kwa kukaenda kachechemea kachechemea na kwetu sisi, lakini mimi niseme tu tumeamua sisi kuwafariji wenzetu tuwa, kuwapa uh, moyo, kuwatia nguvu kuelekea kwenye mchezo mkubwa wanaokutana nao uh, kuna libwana libwana limkubwa wao mkubwa wao limkubwa wao ko liwaidadi Casablanca. Ah, kwa hiyo lazima tumtengenezee mazingira fulani kwamba ya kum, kidogo pawe hata na kaushindani atakapokuja hata mgeni aje kwa wasiwasi. Sisi watu tunawapenda sana hawa. Kigegele umekuwa mnyonge sana, <laughs> watu hawajazoea kukuona ukiongea namna hiyo. Narejea kwako brother, jana umemtandika mtani, uh, mtani wako ajadi Simba Sports Club mabao hayo ambao ulishinda. Matarajio yako sasa kuelekea mechi zinazoendelea uh, kwanza kabla kufia kuendelea huko, unafikiri sababu gani ambapo ulimuwini mpinzani wako na kuibuka na ushindi huo? Eh, nashukuru kwa swali zuri sana E, jana mpinzani wangu nimemwili sehemu nyingi sana. Mimi nilijiandaa kikamilifu. Nimejiandaa kwa aina mbili. Kwa sababu nimejiandaa kwa mechi mechi ya jana nilikuwa najua ni, ni, ni mechi ya, ya, ya upinzani. Lakini nilijua kujua kama ninachoenda kukipata pale ni kwenda kwa kuwatandika ndugu zangu kwa sababu nijiandaa kwa ajili ya kuwafunga kwa sababu hao ni underdog na utaenda kwa underdog. Na jana nashukuru tulikuwa tunaangalia ubora na utofauti nani anacheza klabu bingwa na nani anacheza makombe ya mashindano ya shirikisho ya watu ambao wamefeli kuliweze kutumia kuona nani kadhirika kwamba ambaye amecheza mashindano watu ambao ni, ni, ni high class klabu bingwa ameonekana jana amepata matokeo ya ushindi wa goli mbili kwa bila. Unaona, sio asiseme kwamba ametupa zawadi na anapenda kusema kwamba ametupa zawadi. Amekutana na kile alichojiandaa nacho, amejiandaa kuwa mjinga, amekuwa mjinga kwa ushindi ambao umepata jana ndio uchache wa nyinyi kuendelea kufanya vizuri kuelekea michuano hiyo eh, ya kimataifa dhidi ya, wa, ya Wydad Casablanca. Narudia tena neno kwamba ile jana ilikuwa ni warm up ile ya jana ilikuwa ni warm up, yani kupasha misuli kwa ajili ya mechi ya Wydad nawaambia wanasimba, mwanasimba popote pale alipo akaye ajitanue, atambe, ajiamini kwamba Jumamosi tunaenda uwanjani, uwanja wa Taifa kwa Rupaso kwenda kuchukua pointi tatu za kibabe, si chini magoli matatu ambayo ataenda kupiga Wydad Casablanca. Wydad anaenda kufa. Kilegele Yanga jana katika game ya Simba Nanga inaendelea, uh, wapinzani wenu Rivers United walituma wakilishi wao pale, walikuwa wanashuhudia mchezo wenu uh, ili kuelekea katika sasa ule mchezo ambao mlikutana na Rivers United kule. Eh, ma, mipango yenu ni ipi sasa mara baada ya mchezo mchezo huu kuelekea mchezo dhidi ya Rivers United? Kupoteza kwa mchezo huu ndio uchache kufanya vizuri ama ameendelea kupata unyonge? <clears throat> Sisi sio kwamba unajua, unaposema sisi wanyonge, nashangaa yani, yani nashangaa hata yenyewe nafsi ya kushangaa inashangaa, ninashangaa mpaka nafsi ya kushangaa na yenyewe inashangaa. Sisi sio wanyonge, isipokuwa tunazungumza lugha ambayo inaendana na matokeo tuliyopata. Hawa Simba Ah, hao sijui livazi wamekuja hapo sijui mashushushu. Wale tayari tumeshaingiza mkenge kaka. Wasileta umbea. Dawa ya umbea ni kumnyima umbea. <laughs> Kwa hiyo yeye kama alikuja pale wameshuhudia mchezo dakika zote. Yaani dawa ya mbea we mnyime umbea. Mm. Sasa alikuwa anataka apeleke yeye wamecheza hivi, tumia sentri ingia hivi. Ne, sasa sisi tumewanyima umbea, tumewanyima kwamba wameshindwa kuelewa. Sasa mbona tuelewe? wao tumewajaza vichwa maji ti, wanaondoka na vichwa vimevimba maji kichwani, wanaenda sasa kule, wakifika wanaongea nini? Eh, Yanga sasa utasema tu ah, ah so, oh, mbinu zenu mlizozitumia pale. Kwambia wale tumewanyima umbea, nikiwa na maana ya kwamba mm tumewanyima siri zetu za kucheza kwamba tuna, tunapokuwa kwenye mashindano tunatakiwa tuchezeje huu mm. mchezo wenyewe mimi nilikuwa hata sina umuhimu nao mm. haya namfunga huyo Simba ili iweje kombe nimeshabeba nafasi, ya, nafasi kubwa ambayo nina nafasi kubwa asilimia tisini mm. kumi ndio labda za, kushua, za kusuasua mm. lakini mimi ndio na asilimia tisini za kuchukua kombe hili la NBC mm. hata huyo anayeongea hapa na maana wewe kwa hiyo Yanga ndio kipimo sahihi cha kucheza na Wydad Casablanca kumbe sisi ni wakubwa eh? kumbe mnalijua brother kumbe mnalijua nimekwambia vile sio Yanga ndio kipimo sahihi. Yanga narudia tena ni underdog. Kwa sababu siwezi kuwa kipimo changu kiwe sahihi kama acheza shirikisho. Kipimo changu sahihi Sablanka. Nilivyoenda ugenini kucheza na Ajax Sablanka, kanifunga goli tatu lakini kuna kitu fulani nilikiingiza nikitafuta pale nikakipata. Na ndio maana hata kocha wangu nafurahi kwamba ilivyopangwa draw sababu kocha wangu napenda vitu vikubwa vikubwa, akutane na watu wakubwa wakubwa kwa ajili ya kujua timu yake ikoje. Ilivyopangwa draw, tulivyopangwa na Wydad Casablanca, akashangilia akasema yes is good. Hii ndio timu ya kukutana nao mimi. Wydad Casablanca kule kule Morocco waliwapiga nje ndani, mnakwenda kukutana na wasimu wa jadi kule Morocco. Uh, Wydad uh, Wydad Casablanca uone kwamba ni hatari ile ambayo mlikutana nao mwanzo. Nasema hivi kila kila kila timu ina falsafa zake, wale wana mfumo wao. Raja kwanza mara katuwini kwa mfumo wake. Wydad ndio nakwambiaje, tulivyocheza na, na Raja Casablanca ile mechi ya pili tulijifundisha kitu Kwa na Wydad najua tutakapoenda kumkumbuka sisi ni wapi. Ile mechi ya jana si kwamba tumecheza vile kumwonyesha kwamba Raja Casablanca na Wydad kwamba tunacheza hivi, hapana. Sisi tulikuwa tutaingia tukiwa na tofauti. Ile ni mechi nyingine kaka, ile ni mechi nyingine, na ile mechi ya klabu bingwa, klabu bingwa na jinsi gani ya kuchezwa na ligi na jinsi gani ya kuchezwa. Wale jana tuliwa kuwapa ladha tu kidogo washabiki wetu, washabiki wa enjoy kumwadhibu mtani wetu ili kuwapa furaha. Tulimwonyesha kidogo tu, ndio maana akapotea, lakini Wydad namwonea huruma ise, atakachokutana nacho siku ya Jumamosi ni kitu kizito sana. Naamini hawa ndugu zetu wanataka sasa wajifariji mioyo yao yote, na ndio maana nasikia kila muda akizungumza, kuna jitu kulikubwa, kuna jitu kulikubwa anaizungumza ana, ana, Wydad. Why kwani unazungumza Wydad? Kwa nini usizungumza wewe kwamba wewe ni mtu mkubwa na ukiwa jambo kuna kipigo cha magoli mawili? Unaizungumza Wydad, unataka kukupa faraja? Usisubiri kupewa faraja na mtu mwingine. Kitu chako mwenyewe ambacho ambacho tumekiandaa kikupe faraja. Timu yako Yanga imeshindwa kukupa faraja. Unasubiri Wydad kukupa faraja? Anaenda kuumia kaka. Anaumia kwa goli nyingi sana na watazidi kuumia zaidi na zaidi. E bana, kigelegele Yanga. Tayari game zimeshapita. Sasa tunasema yaliyopita si ndwele tugange. Yeah, sisi bana eh, hapo hapo tulipo tunaendelea mbele, hakuna iliyopita wala hilo swala la kufungwa kawaida. Sikuipenda Yanga kwa sababu ya matokeo, yawe mazuri ni ya kwangu, iwe mabaya ni ya kwangu, na wala hakuna matokeo mabaya. Hii tuliipanga, tumeshawasaidia au kutushukuru shauri yenu, msipotushukuru shauri yenu. Sisi tunajua huu ni mwezi wa kupeana eh, kutenda wa, ni mwezi wa, wa toba ni kwa ujumla kufanya yaliyo mema. Kwa hiyo sisi tumewasaidieni kuzingatia mwezi, yani nyie tuongoze ligi tuwafunge tena, hasa nyie tutapata zambi bule. Mmeambiwa sisi tuna aleji na pepo. Yani kigelegele, umefungwa na unapewa tray ya mayai, wewe unajisikiaje? Kwanza dharau hizi yani, eh, eh, kwa nini yani kakosa vitu vya kuweka kweli, yani kufikiria pako kawaza mayai kwa nini? Ina maana wewe kwa nini usi, u, u, u, u, Haya ama ila da ila basi tu. Eh, bana kigelegele Yanga design kama ah, hisia uh, imekuja kwa ukubwa ama ni vipi? Ah, yaani mimi unajua hata ninapokwenda huko mtazamaji wa steni akiangalia da kigelegele hapo mayai <laughs> kaka. Title kigelegele kapewa mayai na shabiki wa, wa, wa Simba baada ya kichapo. Eh, naomba nirudie nukuu hii. Haya mayai nimeleta kwa ajili ya pole ya msiba atasema kwamba wametupa wametusaidia, maana hii ni pole, msiba wa jana. Nilimwahidi, ndo narudia tulivyokutana ukiloisha, niliahidi mwenyewe kwenye kinywa changu, maana huyu alikuwa anafanya interview yake akiwa na kuleta kuleta sauti yake akiwa na kohoa. Shemeji yangu mimi ambaye ni mke wake akasema, na ume wangu uwe unakula mayai. Nikamwambia shemeji, usijali kama umeona tatizo lake ni, ni kula mayai. Mimi tarehe 16 baada ya kipigo ambapo itakuwa tarehe 17, naomba Stan TV mm waonyeshe zawadi yangu nitakayokuwa namkabidhi ya mayai, nitamleta mimi mayai apate kutengeneza sauti yake. Bila shaka tayari tuko tuko tuko, tuko live pale YouTube eh, tukionyesha zawadi ambayo unampatia Kigeregere Yanga baada ya ahadi yako. Tufunue, ni mayai ama ni <laughs> yenyewe kweli? E bana anafungua tray ya mayai kuthibitisha ni yenyewe. Baada ya hapo, anamkabidhi kigelegele ambayo ni ahadi aliyeahidi endapo uh, Yanga atafungwa basi anampatia kigelegele tray ya mayai. Uliahidi tray ngapi? Ni tray moja ulisema tray mbili? Tray moja. Tray moja mayai. Tray moja mayai. Yametimia, usije kwa kuna moja hapa limepungua ama umetuhujumu, umemhujumu <laughs> kigelegele. Eh, ngoja tuangalie ni yenyewe au anakuwa eh, kigelegele lakini kinyenyewa au sija kama ameshakuwa vinza tayari. <laughs> E bana, ni mayai yenyewe e, mayai ambapo shabiki wa Simba anaitwa uh, ah, Deus kwa jina langu naitwa Deus Kanizu Sibuli AK maarufu Deus Simba mnyama, baba mnyama, Simba Sports Club, Kibu Dennis Kibu De ambaye amepiga shuti la hatari linanifanya leo natamba kumkabidhi kigelegele mayai kigelegele mdaka mishale mdaka mishale wake ameshindwa kudaka mshale wa Kibu Dennis ili ili kigegele zimpe mayai hadi yangu kigegele anasema kuna kuna kuna msemo kwa nimeusikia ile uh, Diana ni mdaka mishale lakini wanasema wanasema yaani, ile ilikuwa sio mishale ya Kibu Dennis ile kopo ni mabomu yale mambo ya tumoshimoshi yale. Alafu sasa Diala hivyo Diala kule anashindwa kudaka lile goal ule mpira wa, wa, wa Kibu Dennis. Mm. Diala anashindwa kudaka uh, kile goal goli alofunga sijui mm. eh, nani nani Nonga. Mm. Kwani yani ni kwa sababu ni mpango tulikuwa tumeupanga tuwasaidie hawa, basi waende. Tungewaita nyie, kila mmoja tumpe kiloba hata cha chai cha gelegele. Kakubalizia zawadi ume, umeipokea? Mimi niseme tu, mpira sio wadui, mpira sio ugomvi, mpira sio wasama, mpira ni udugu, mpira ni ujamaa, mpira ni maisha. So mimi niseme ya kwamba wewe hata eh, sasa taratibu <laughs> Ah, ah, ujapo ujampa sasa tuondoke. mkabizi tumalizie. mkabizi Huko watu neno lako mwisho wa siku nyingine endapo game inaofuata Mimi niwaambie tu kwamba hivi mpira sio wa sama, mpira sio wa Uh, ah, mi niseme tu nampongeza yeye kwa <laughs> kuweka ahadi ambayo ana uwezo wa kuitimiza, sio kuna wale kina mwija kina aje na apokeza eh. ahidi ahadi ambayo unaweza kuitimiza. Usije kaahidi ati oh, sijui nitayapanga kutoka kwa Mkapa mpaka sijui Mikocheni. cheni mm. Eh, wewe ah, ah, ahidi kama una uwezo wa kutoa sijui nini, haya hivyo. Lakini mimi ah, Ndo hivyo basi tu. E bana Deus eh, umekuja kupokea nayo zawadi ambayo ame, amepewa Kigelegele. Kwako nyinyi uh, Young Africans ni funzo kiasi gani uh, mara baada ya kupoteza zidi ya mtani wako? Mpata funzo gani? Hatujapoteza uh, poteza kwa makusudi uh, ili ndio lilikuwa lengo letu, tupoteze ili ndugu zetu na wenyewe waweze kupata ahueni, kwa sababu mpira ni burudani, lazima uh, uweze kubalansi mchezo ina, ili mvuto wa dabi usiweze kupotea. Kwa sisi tuliwapa ili mradi kubalansi mvuto wa dabi, ili dabi ijayo mashabiki wa Simba wasiweze kupungua, kwa sababu wanategemea dabi kwa ajili ya kuongeza kipato cha timu yao. Kwa idadi wakaingie kichwa kichwa, ili unajua <laughs> watajazane humo. Eh. Kwa kumalizia, mmejipanga sasa kuelekea michezo yenu ambayo inafuata? Uh, michezo ambayo inafuata tumejipanga kwa ajili ya kuchukua matokeo kila mechi ambayo inatokea mbele yetu. Uh, tunajipanga vizuri na pia namshukuru ndugu yetu Bwana Deusi kwa zawadi ambayo ametuletea. Wajina, wajina kabisa, wajina lako. Yes, wajina. Uh, ah, kwa hiyo uh, acha tujenge shavu. Kwa kumaliza Deusi ya mwisho, baada ya kuwapa zawadi yao sasa ya matri ambayo ambayo ulitoa kama ahadi. Eh, eh, eh, kwa, kumalizia naomba tu ndugu zangu waendelee kujiandaa waendelee kutengeneza shavu sauti au ni wasanii sauti zao waendelee kula mayai haya kwa ajili ya sauti zao wapate kutoa singo zao zilizo nzuri ila kuna nyimbo yao nzuri moja nilikuwa nataka waniimbie tangia kule hawajaniimbia walikuwa naimba tangu kiloisha mtaani ila E bana, sisi tumefika kama tumefikia mwisho. Hii ni Stein uh, ah, TV kupitia Stein Sports Update, ambapo tumekusogezea habari zote hizi ambazo tumekijadili hapa. Kigelegele Yanga ameondoka uh, na, na, na tray ya mayai ambayo Deus alimwahidi endapo uh, Simba itashinda atampa na tayari ametimiza.